在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。那这是我们常常都听到的，就是哎呀，做基督徒你要专心仰赖耶和华，要依靠上帝，不要靠自己的聪明。这样你要认定他，这样他一定会指引你的路。当然，这个是我们常常都听到的信息，而实实在在的哦，我们都会觉得是。 不是这么容易啊，因为在你的生活周围里面有好多的人合适啦、啊，人啊就是很多的人啊，你的朋友啊、亲戚啊，常常都会给你一些的意见啊，你要这样做，你要这样做啊，其实徒弟也会给你意见啊，你要这样做，你要这样做啊，所以声音是很多。然后呢，我们的资讯发达的一个时代里面，哇，又有很多的这个资讯的来源。 那你从报章也可以，你上网也可以，你手机打开也可以，哦，就是就是，总之，你有很多的这些的资讯的这个来源，又有很多人的这个来源，他们每一天都是在你的生活的周围里面，哦，都是一直的影响着你啊，告诉着你啊，有意无意的，就是使到你在走人生的道路上，你的方向是什么，你的价值观是什么，他都会在那边来。 呃，影响着你啊，但有些时候你自己也不知道啊，所以在信仰上，你是说要完全的专心仰赖耶和华，然后完全的认定着上帝，然后让上帝带领着你。当然，我们讲实在，这是真理，我们一定啊，就是要跟随，因为是上帝的教导。但是在现实里面呢，我们是听到好多好多这样的道理，对不对？ 啊，甚至可能有些人都会背起来，然后有一些人对着别人，他也会这样讲。但是在你面对呃现实的社会环境里面，有些时候那个挑战真的是非常的大啊，因为在很多的情况之下呢，我们人呢，因为我们也越发呃又有读书，又有才干，又有本事，然后我们呃教育也稍微。 啊，高了一点呐，哦，对不对？所以我们就很容易的啊，就是有事情来的时候，我们没有先来到上帝，要我做些什么？圣经讲些是什么？就算是神职是有人告诉我圣经讲些什么，或者脑里面圣经告诉我啊，要做些什么？很多时候，我们来到这样的一个时代里面，很多的理性，很多的这个自我的意识呢，很多时候是我们。 啊，先来做决定，到底我要怎么样做？我会用我自己理性，我会用我自己的方法，我会想到是说，哎，靠自己了。那我自己靠不行了，想不通了，做不了了，可能我就想，哎，靠一些人脉了啊。这里问问人，那里问问人，看看有没有人脉。当然有些时候搞不好我们自己软弱，我们也是走走取巧的路，对不对？哦啊，然后呢，甚至有一些人还走后门呐，哦，对不对？ 啊，借着不同的关系啦，不同的方法啦，啊，打点打点一下啦，啊，然后啊，希望啊，我们的困难问题啊，能够被疏通疏通，或者是有人拔刀相助等等，啊，对不对？所以很多时候可以说是我们到了一个地步，是我们无计可施了啊！我已经靠着自己的办法了，我也靠着人脉了，我。 我也想不通了啊，没有办法了啊。那这个时候我没有办法了。然后我在这个时候呢，我才很多时候才说愿意来到上帝的面前，说我要交托给上帝，我要仰望上帝。其实不是，很多时候是你已经走到无路可走了，很多时候是你没有办法，你才说哎呀，我要放下了，放下了。当然啦，你好过你还是固执继续下去，总是还好一点啊。 不过，弟兄姐妹们，我要告诉你，上帝有爱，上帝也有他的公义嘛，对不对？那我我只能这样说啊：，当你来到上帝的面前，你走了许多的这些路，来到上帝的面前，求上帝啊，来啊帮助你啊！说，哎，上帝啊，我要仰望你啊！我上帝啊，我要依靠你。那上帝会怎么样？我也不知道了哈。因为上帝其实有很多的圣灵的感动，也接着圣经的教导。 还有接着不同的管道，其实可能已经在提醒你、提醒你、提醒，但是你可能都还是想靠自己、靠别人、靠方法等等，都不想真正的靠上帝。所以来到这个时候呢，可能是已经把事情弄得很糟了，然后呢你也自讨苦吃了，然后有些时候呢就是在那种情况之下，哈，可以说哈，你走了好多的冤枉路了。 那当然就是上帝呢，哈，还是施怜悯，啊，有恩，呃，恩待你啦。哦。但是呢，你其实真的是走了好多的一些冤枉路，所以弟兄姐妹们呢，啊，真的是哈，嗯，不要啊，不要，不要等到你走上很多冤枉路了，吃了很多苦头，啊，然后才说我要来仰望依靠上帝。 我们其实是可以在我们面呃走人生的路上的时候呢，我们真的是在一开始就可以专心仰望他，就认定这上帝，就深信上帝一定会带领你指引你的人生路啊！这样相信呢， <laughs> 我想哈冤枉路我们就少走了哦、啊，那我们就祈求上帝来帮助着我们。 我不知道你现在是不是有这种的处境、这种情况？如果有，快快回头吧！我们一起祷告，天父上帝啊，祈求恩主帮助着我们。你既是我们伟大的神，那我们就完完全全的专心仰望你，深信主你在我们的生命当中每一个环节都有你自己的带领和旨意。如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力，真希望你能够给我更大的鼓励和帮助。那就是你在各方面呢，点赞、订阅、关注、转发、支持、祷告，哦，也特别就是转发了，我想，哦，就是让人家知道有这样的一个呃分享啊，让他们得到好处那也是希望你们也能够给予善意的一些的意见。 能够去到 YouTube 的时候，给一些呃基督徒可能面对的一些的问题，很实践性的。那我累积起来以后，也可以做一些节目啊。所以真的是希望你能够在当中啊一起的，呃跟着我们马太牧马马太牧场一起啊并行了啊。周一、周三、周五再见。耶稣爱你，与你同在。